Or how did you handle them? Окей, okay, э, он, значит, человек спрашивает, какие были э, основ, основные физические изменения, которые ты, эм, э, которые, которые у тебя были при твоем переходе. То есть э, были такие вещи, как слабость, как э, so it was weakness. What else? Можно отвечать, да? Да, конечно. Нет, нет, нет, нет, сейчас, ну секунду. Там слабость, еще несколько вещей. So what other things except for weakness? Э, weakness? Frederick? Окей, okay. Э, ну да, да, то, то есть какие, какие изменения были? Там были периоды слабости и, и другие изменения, то есть все, которые были, просто упомяни. Были слабости, были э, мышечные боли, были судороги, были и головные боли, была сильная худоба. Все это было, все это я проходила, конечно. Okay, я yeah, yeah. So I did have those uh, those experiences, such as uh, uh, such as headaches, weakness, uh, weight loss, pain in my muscles. This phenomena when your muscle starts squeezing. I, I forgot how to call it in English. Uh, um, yeah, when, when you have pain, in, a sudden pain in your muscles because of the because of the squeezing of the muscle etc. So I, I did have all those phenomena. Выпадали волосы, крошились ногти. So Это my, было. my, my hair would fall out, my uh, nails would break. So all, yeah, so I did, I did experience all those phenomena. okay now uh-huh. uh, that same question maybe how did you face them yeah how did you face вот, вот. И э, следующая часть этого вопроса, как ты принимала все эти вещи, которые случались? Как, то есть как, как, какая был, какой был твой внутренний настрой? Ну, я, я наверное, как-то это более-менее спокойно принимала. Волосы, ногти, худобу. Но когда были слабости и боли, с этим было сложнее, конечно. Okay, so I uh, eh, there, there there were things that uh, I received quite well, such as weight loss, such as uh, um, what happened to my hair, my uh, nails. But uh, when it got to uh, mm, when it got to pains and weaknesses, then uh, it was more difficult for me.